Yakshagana participants are Sri Harsha Hegre, Yakshagana artist, and Rahul Kattinagare, coordinator and makeup. Yakshamitra Toronto was founded in 2009 and this troupe and its artists have performed more than 40 shows across USA and Canada, from California to Montreal. It is the first and only full-fledged Yakshagana troupe outside Karnataka, India. Yakshamitra performs ticketed shows every year to 400 plus packed audience and this is the last year, in, and they did this last year in Toronto. Yakshamitra has published a book, Yakshagana Shikshavana Lakshana, Life's Works of India's Nataka Academy awardee Sri Manjunatha Bhagavat. So presenting Yakshagana, the final presentation of our cultural segment, all for you, here at Panorama Stage. Amama! yen sobago toru dillen ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಸೊಬಗು ತೋರುವುದಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಸೊಬಗು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಸೊಬಗು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಸೊಬಗು ತೋರುವುದಿಲ್ಲಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ಸಹರುಷವ ತಾಳ್ವ ತೆರದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ಸಹ ಹರುಷ ತಾಳ್ವ ಹರುಷ ತಾಳ್ವ ನೇತ್ರ ಸಹ ಹರುಷವ ತಾಳ್ವ ತೆರನಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ಸಹ ಹರುಷವ ತಾಳ್ವ ನೇತ್ರ ಸಹರುಷ ವಾತಾಳ್ವ ತೆರನಲ್ಲಿ ವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳ ವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೋಳ ವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳ ಬಿಂದ ಕಣ್ಗೆ ರಾಜಿಪೂದೆಂತು ತೋರಿ ರಾಜಿ ಪೂಜೆಂತು ಬಲು ಚಂದ ಕಣ್ಗೆ ತೋರಿ ರಾಜಿ ಪೂದೆಂತು ರಾಜಿ ಪೂದೆಂತು ಬಲು ಚಂದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳಪಿಂದ ಕಣ್ಗೆ ತೋರಿ ರಾಜಿ ಪೋದೆಂತು ಬಲು ಚಂದ ಕಣ್ಗೆ ತೋರಿ ರಾಜಿ ಪೋದೆಂತು ಬಲು ಚಂದ ಬಲು ಚಂದ ಬಲು ಚಂದ दो बलू चंद ಪೆನೋರಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಎನ್ ಸಮಗು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಮಿತ್ರ ಟೊರೊಂಟೊ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪೆನಾರಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ Yeah.